жогорку кеңештин ынтымак фракциясынын депутаттары марлен маматалиев талант мамытов шарапаткан мажитова балбак төлөбаев лейла лурова мурадил сыдыков аида исатбек кызы эрулан кокулов мунун индустриалдык педагогикалык колледжине келишти конокторго учурда университетте бардык кыймыл аракеттердин толук түрдө электрондук форматта ишке ашырылып жаткандыгы боюнча маалыматтар берилди ошондой эле абитуриент окуу жайга тапшыргандан тартып колуна диплом алганга чейинки процесс санариптештирилгендиги боюнча презентация көрсөтүлдү жаннат Салкарбек кызы баяман кенжебай уулу ош мо жаңылыктары